Mae'r Cyngor Sir yn trafod uh, argymellion gweithgor y cyfrifiad heddi yn neuad y sir. Un yn gweithio bydd yr adroddiad yma yn cael ei dderbyn, ond os ddim yn cael ei dderbyn, mae angen fod yna gynllun weithredu a fod yna amserlen weithredu. Sy'n pwynt cael adoddiad ar bapur sydd wedi cael ei basio. Mae'n rhaid bod y cyngor yn rhoi amserlen bendant i weithredu'r argymhellion pwysig yma. I ni newydd glywed gan Chris Burns trwy uh, brif weithredwr y cyngor sir, y bydd y gweithgor yn parhau, mae'n anddatblygiad pwysig a mae angen bod na amserlen yn cael ei rhoi mewn lle nawr. Bod, mae 115 o ddwrnodau tan y steddfod cyn y Eisteddfod i ni eisiau gweld amserlen bendant i weithredu ar yr argymhellion pwysig yma er mwyn sicrhau dyfodol i'r Gymraeg yn Sir Gaer.